तो वो स्कोर ऊपर है जब वो गन फायर से करते जा जाएगा रोड गन मैं मदद तुझे ऊपर स्विच हो गया स्विच है मेरा अभी सही हो गया हाँ बंदे मेरे पास ना वेस्ट है ना हेलमेट Enemies ahead! ये ऑटो पिका भी नहीं कर पाया भाई फोन से ग्लिच हो गए मेरे साथ Enemies ahead! Enemies ahead! Sleepy. अंदर हाँ ये ई एस पी है सही सही है सही है वो मेरे ये सामने कोई मसला नहीं है ई एस पी है कर tamamen DPM. Şimdi hadi. Ben hiç yanımda bunu görüyorum. Yaptı diye yaptı şey. Bunda bir. Kaç gün? Right से मैं जाऊँ आया तुम्हारा अरे ये तो दीवार जा रहा है मारता है ये तो दीवार यार पर मारता है यार भाई ये तो है ओके Claro. Ah, गया बाकी तरफ ही मुक्का किसने मारा लगी है लगी है लगी है ये मारा कैसे इसने मुझे मुझे बंदा देखा ही नहीं मारा कैसे कहाँ पे ये था M24 से मारा था पाकिस्तानी क्या ये देख रहा है हेड हेड का देने ही वाला था ज़्यादा होंगे वो सामने एक तो नीचे नीचे ही है वो शायद एक नीचे भी है ये ओपन में ये भाग रहे नहीं ये क्या है पीछे पीछे पीछे बंगा मेरे पास साइबर नेट है लेकिन वो बंद हो जाता है कभी एक्स टी अभी कोई कैंपर अच्छा डॉक्टर जॉब करते हैं कितने महीने से खेल दोगे अच्छी and say खराब मैंने सीजन सेवन में नहीं खेली मैंने खेली तो बहुत पहले थी सीजन फोर या थ्री में लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी थी अब पता नहीं कैसे अच्छी लगी सामने ओपन में लेफ्ट में रिच के ऊपर बड़े वाले हाँ इसी इधर भी बंदा नेट गया शायद हाँ, ये नेट फेंको हैकर है शायद पाँच की ग्रेड